yo le gusta danza cuando estudio en la escuela. Pajarita si pude botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si eres ser mi amante, debe ser alta y delgadita.